होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने क्या बात है क्या बात है लो है वो आजा आजा आजा the girls with their nails done. हम स्लैमिंग करेंगे पति देव पति देव फिनिश कर इसको Oh, no. 我们干！